sicacisile ke ngoku andithi into yoba kanye kanye sithetha ngantoni na xa sisithi yintoni mm. masijonge ke ngoku into yoba zikhangeleka njani ezi ndidi zintlanu zofunda umntu uyazenza apha eklasini okay eyokuqala ke kukufundelwa ngutishala sitshilo mos ukufundelwa kutishala uba wena tishala uyathini uyabonisa yes ubonisa kuqala indlela ufuna abantwana bafunde ngayo ne usenza ntoni uthatha incwadi yakho oyikhethileyo wena engalo mxholo wena tishalakazi uyikhethileyo ngoba izawufundwa ngubani izawufundwa nguwe eh. uyaqonda ufundela abantwana ke ubabonisa ngale ndlela ukuba kuyathethwa kukho idrama kule ncwadi nawe wenze laa drama kuthethwa ngayo kule ncwadi ne yenzelwa ntoni loo nto ufuna ukuphuhlisa isigama sabo futhi ufuna ubabonisa bakuthwane xa kufundwa ngokutyibilika and ufuna nosebenzisa ke ulwazi lwabo ngefoni xa ukagrade r nakagrade one ne okay basibone ke ngokuba umisa kagrade one uyenze njani le nto eklasini yakhe okay mamela ke mm. ne saqala nje uxelele qala into yoba mna bendiye ndajonga ntoni na ndiqinise entweni na eh. bendisenza le ncwadi yam ithi uphathaphatha phathaphatha yinto neyona mntu obendifuna uyenza ebusowutshile into yokuba ukubonisa into yoba kufundwa njani na enye ke yinto bendiqona uba ndiyayenza kwasekuqaleni laa nto kuthiwa yingqiqo kwasekuqaleni into yoba iwuthetha uthini na uphathaphatha andithi singene ke ngoku nasesigameni kaloku eli lixesha lam lofundelwa ngutishala eh. ndiye ndithande ke mna into yoba um lixesha lam into yoba ndikwazi nohlohla isigama ndikhulisa isigama andithi mhm. enye into endiye ndayenza ke ndanamagama am ke ngoku akwi-flash cards endiqonda uba eyi mandibe namagama ambalwa endifuna nje ndikhe ndibanike ndifake kwezi ziponji zabo zithanda ufunqa amagama amatsha so nantsi ke masijonge ke lo phathaphatha wakho ne yabona ke uyakhumla sithi eyona ndlela ibhetere yokufundisa okanye eyona ndlela ilula kutshalakazi yokufundisa kukuthatha kaloku izakhono zakho zobomi uzidibanise nokufunda kwakho ngoku ndiyabona uba lo mcimbi kaphathaphatha ingathi uyangena nalaa mxholo wakho wantoni wezakhono zobomi yinto uye uyijongileyo okay okay masifundeni ke ibali lethu ke ngoku mamela jonga kum jonga kum phatha phatha hayi a-a sinonilinganisa phatha phatha mamela qha wena ne wonwabela ibali eli ndiza kufundela lona ndiyathanda ukuba umama wam andange notata wam andifake ezingubeni ebusuku Ndiyathanda ukuziqengqa phantsi nomhlobo wam. Kodwa andithandi xa sisilwa. Hmm. Ubona ngantoni uba kayithandi? Ngajonge ngabantu ngamjonge. Ubona ngantoni uba kayithandi? Andifuni into uzocula. Ubona ngantoni? uqumbile uthi uqumbile very good bona ebusweni uba uqumbile masiphinde sifunde kodwa andithandi xa sisilwa hmm. and bakhona abantu abathanda ukulwa ke apha eklasini ndiyathanda ukuphathaphatha umqolo wekati yam othambileyo Ndiyathanda ukuba utatomkhulu aphathaphathe isidlele sam. Ndiyathanda ukuva imvula ebandayo phezu kwempumlo yam. Nokuwolwa ngumhlobo wam kundenza ndizive bhetere xa ndidangele. Kodwa hmm, xa abantu bendiphathaphatha ngendlela ezivakala kakubi, ndiziva ndisoyika, ndindedwa kwaye ndimncinci. Hayi, hayi. Musa ukundiphathaphatha. Ke ndiyaphakama ndikhwaze. Akuna andikuthandi. Andikuthandi oko kuphathaphathwa konke konke.